Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está... Isso mesmo, no Blitterando Jogos! No último episódio, a família Elegância se mudou para Bela Vista. Acompanhamos o início da vida de Max e sua vizinha Letícia. Agora, no vídeo de hoje, vamos dar uma passadinha também na casa dos pais do Max. pra quem não sabe, é a mesma família jogada no The Sims 1. Se você perdeu os vídeos de The Sims 1, é só conferir a playlist correspondente. Se quiser que essa série continue, deixe seu like. É é, incrível, né? Lola não perdeu o Essa casa merece um mordomo. Uhum, então, uhum. vamos contratar um. inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa, olha só quem está aí. <laughs> Letícia está vindo aí. O objetivo agora é ver se ela topa passar a noite aqui na casa do Max. Para isso, vamos começar aqui com um jantarzinho roubado. Jabadu, Esse anão, droga! Está tudo arruinado. Ah, meu Deus, ela está vindo! Hein? Mas o quê? O que ela está fazendo? Como? Ela vai fazer a janta? mulher. Hum, que beleza! Que delícia! Nala facetiv, ka fuata hmm. ah. kala fora mirma, Cala facetiv. Jajini. Javei tudo. Fuera. Java, Java. Don't do it. Vamos separar. Hmm? Cíndia, ah, była późno. Odwozę. Była wizyta. Hela, I love zabu, papa. Wówek, sytny, jezeb. Pazala, benele, bezele, popo. Ufele, dara dram na. Kaszu, dara a good old ah, mazo. Farming. Zou beijar. E agora vamos fazer um brinde. É tipo Hum, hum, saúde. Hum. Ih, ela quer jogar videogame. Já up! Dolce e Eat Lobfleer. Nelly Nelly Nana. Kisha ah, Maku Reboots. Rapaz, essa é a melhor namorada do mundo. Tuberglard. Polita. Ah, fracatum. Kala Mamati. Woo! Ajapa. Ah, Tashamonaka. Cleared. Ina Platin. Oh, Snog. Mang, Nelly Kramba. Shut up! Baixa, mag. Look up! Solte o som! E agora vamos dançar! Vamos dançar! Bye. Bravo, bravo, bravíssimo! Se não fosse por ela, a noite teria sido um desastre. Ih, olha a Cassandra aí. nossa, isso pode dar uma treta Melemo no, what's up, Rodriguez? Melano, Fabrici. também assim, Que Oba! Temos sobremesa! Querem est mes balais Mais je vais vous dire, Canetta, Canlacho. C'est Hum, Bravely. Aqui? Aham. Nico. Nico. Bueno. Se terá. Peraí, que é isso? Matéria cruzada ou o quê? Oh, é, masa. Masa pone merecido. Merecido. Me lo merecido, güey. Mamamolito. Consagra vida. E agora vamos jogar cartas. Aqui no Salão de Jogos. Hum. Que chorou? Hum. Que não? Hum. Gigotes. Ah, cansado. souber que jogo é esse, coloca aqui nos comentários. que me dá Chara, plico. <laughs> Gungastia. Ih, tá levando todas as fichas. E agora, bilhar! bem, é, eles vão passar a noite aqui na casa dos pais do Max. should we be? non è... Şuna. Alô, Shana Fraku? Ooh, how do you <laughs> Opa, tá ficando interessante. Machucada. quem cuja? Cola, cola boli. Meu, asa sila. Ingdala si dobo. Kingolo si doyo. Hmm, toshima. Kinkafa. Ko. Sapanka. Kabolo. Tá bom, chega de conversa. Vamos direto ao ponto. <laughs> Oh, mana galan? Ah, segundo mundo. Isso é que é vida. Mais um dia se passou. Vamos descer. Sinds Stegersauce Pasha. Jij bent zo. Kom maar. C'est la parole, la bave. C'est pas bon. C'est né la parole, na plena. Muito bem, de volta de mais um dia de trabalho. E agora, vamos convidar Letícia para sair. Voilà. Voilà, galera. Sabe? sống ừ. <laughs> Essa é a chance. Agora! Hum. Se pole né? é pode merecer. Como Flirna. Shabate! Timosia! Oh, Timosia! Mom! Tá Beleza, ela aceitou. Sentou, saiu, é. Mm. oh. Es super dama. Eh, muuten vaan. E agora se arrumar para o casamento. <laughs> Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E agora, as família Caixão. ¡Hasta agora as irmãs gêmeas nos prazeres. E por último, mas não menos importante, a noiva! chegou o Max. Vão chegando os convidados. Stück und Münzen Olha! Já estão todos aqui, falta só a noiva. Opa, ela chegou. Então vamos começar! Depois de... Basear estava lá umova. Vou poder levar a Mona. Já estava lá. Oh! É hum! Bravo, bravo, bravíssimo! E solte o som! Que beleza! Todo mundo reunido! Opa, comida! Vamos comer! Ah, o que foi isso? E agora, um brinde! Se foi ele. Muito bem, chegou a hora do bolo! <laughs> muito bom! A festa foi um sucesso! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se quiser que a série continue, não esquece do like. Se você tem algum amigo que gosta de The Sims, manda esse vídeo pra ele. Compartilhe esse vídeo e até a próxima!